Wesley, do canal WHS Show Reflexão. Três coisas você pode fazer hoje, agora. Uma das primeiras coisas que pode fazer é agradecer. Já agradeceu por estar vivo, por ter uma família, por ter amigos verdadeiros e por ser uma pessoa que faz a outra pessoa feliz. A segunda coisa é esteja contente com aquilo que faz você feliz. É, se você está chateado porque está trabalhando e está recebendo um pouco, então uma sugestão: estude, faça um curso, entre numa universidade, use a sua cabeça para poder ganhar algo que você deseja. Terceiro ponto: não desista dos seus sonhos. Que você quer ser um empreendedor, que você quer ter um canal de YouTube, que você quer ser um motorista, que você quer casar, quer ensinar, quer desenvolver alguma coisa, faça. Agora não deixe que as pessoas menosprezem as suas habilidades. Por exemplo,